ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಜಿಕುವಾಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಜಿಕುವಾಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಜೋಕಾಲಿ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದ ಕೆಡಬೇಡ ಕಾಲಿ ತಂಗಾಳ್ಯಾಗ ತೂಗುವ ಜೋರಾಗಿ ಬರುವ ಪಂಚಮಿಗೆ ವರ್ಷತನ ನೀನು ದೂರಾಗಿ ಗೆಳತಿ ಬರುವ ಪಂಚಮಿಗೆ ವರ್ಷತನ ನೀನು ದೂರಾಗಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಜಿಗುವ ಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗ ಗಪ್ಪ ಕುಣ್ಬೇಡ ನಂದಟ್ಟ ಮಾಡ ಯೋಚನೆ ಏನಾತೆಂಬುದು ಮುಂದಾಗಳೆ ತಿಳಿಸ ನಂಗ ಸೂಚನೆ ನೀ ಬಂದಿ ಅಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಾಗ ಹೊಡಿತನ ನಾಲ್ಕೈದ ಸುತ್ತ ಪಂಚಮಿ ಮಾಡಾಕ ಬರುವ ಗೆಳತಿ ಮಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕತ್ತ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟ ಬಸ್ ಇಳ್ದ ಬನ ಮೂರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ಕಾಯ್ತಾನ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ಕಾಯ್ತಾನ ನೀ ಬರೋ ದಾರಿಗೆ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲೆ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಚಿಕ್ಕುವ ಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಜಿಕುವಾಸಕ ಜೀವ ಹಿಡದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಿಕುವಾಸಕ ಜೀವ ಹಿಡದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತವರಿನ ಸೀರಿ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯಾಗ ಎಡಿಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬರ ದೇವರಿಗೆ ಅಗಿಸಾಗ ಹಾಯಗಳ ಬೆಳಗೆಳತಿ ಬಿದ್ದರೆ ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹತ್ತಿಯ ನೂಲ ಸುತ್ತಿಯ ಹಾಲಡ್ಡ ಬಾಹುತ್ತಿಗಿ ಮಾರಿದ್ರ ಮಾರಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗ್ವತ್ತ ಮನದಾಗ ಮರಗಾತನ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದಾಗ ಮಾತಾತ್ರ ಮನಿ ಮುಂದ ಹಾರಾಡತಾವ ಬಡಿಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಗ ಮಾತಾತ್ರ ಮನಿ ಮುಂದ ಹಾರಾಡತಾವ ಬಡಿಗಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಡುವಂತ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟನ ಜೋ ಕಾಲಿ ಗೆಳ್ತಿ ನೀ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದ ಸಾಲಿ ಜಿ ಕುಂದ ಹೋಗ ನನ್ನ ಜೋ ಕಾಲಾಗ ಕುಂತ ಜೋ ಕುಂತ ನಮ್ಮವ ಕಟ್ಟಿದ ಉಂಡಿ ತಂದನ ನಿನಗ ತಿನ್ಸಾಕಂತ ಉಂಡಿ ತಿಂದ ಬಾಳತ್ತ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ ಕುಂತ ಮೊದಲಿನ ಹಂಗ ಮಲಗುವ ಆಸೆ ಐತಿ ನಿನ್ನ ತೊಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಮಾತಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮನದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅದವ್ನ ತಾಳೈತಿ ನಿನ್ನ ಗೊನದಾಗ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಆಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯ ಗಿಡಕ ಜ್ವಾಕಿಲ ಕಟ್ಟೆನ ಜೋಕಾಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಆಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಿಕ್ಕುವ ಆಸಕ ಜೀವ ಹಿಡ್ದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಒಳಗ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ನೀ ಗೆಳ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕನಸಿಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಜೋಕಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ತೂಗುತ್ತದ ಗದ್ದ ಮುಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತ ನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಕ ನಿಂತಾಳೆ ಎದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಾಕ ಕಟ್ಕೊಂಡವ ಬಂದ ನಂತ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೂರ ನೋಡುವಂಗ ಗಂಡನ ಗಡಿಮ್ಯಾಗ ಮ್ಯಾಗ ಗೆಳತಾರ ಮನಿಗಳ ತಿರುಗತಾಳ ಗೆಳತರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಮ್ಮ ಗೆಳೆಯಾಗ ಕೊಡುವಾಳ ಒಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಇರದ ಬಿಡಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಹತ್ರ ಬರುವಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಂತ್ರಿ ಗೋಳ ಚೂರ ನೀ ಕೇಳ ನೆನ್ಸಿ ಬರದನ ನೆನಪಾದ ನುಡಿಗೋಳ ಸಂತೋಷ ಗೋಳ ಚೂರ ನೀ ಕೇಳ ನೆನೆಸಿ ಬರದನ ನೆನಪದ ನುಡಿಗೋಳ ಬಾಳು ಅಣ್ಣ ಹಾಡಿ ಹೇಳನ ಚಂದ ಬಾಳು